Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αναμειγνύουμε τη μαγιά με τη ζάχαρη το χλιαρό νερό δύο κουταλιές αλεύρι και αφήνουμε για 5 λεπτά. Προσθέτουμε το γάλα, το γιαούρτι, τα αυγά και ανακατεύουμε. Βάζουμε μερικές κουταλιές αλεύρι λίγο αλάτι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μαλακή ζύμη. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για μισή ώρα. Σε καλά αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τη ζύμη σε φύλλο. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Αλήφουμε όλη την επιφάνεια με βούτυρο. Απλώνουμε τριμμένο τυρί. Τυλίγουμε σε ρολό. Το βάζουμε σε αντικολλητικό χαρτί και δίνουμε σχήμα κουλούρας. Χωρίζουμε σε ακτίνες με πάχους περίπου ένα δάχτυλο. τις γυρνάμε ελαφρώς αλήφουμε με κρόκο αυγού Προαιρετικά πασπαλίζουμε το εσωτερικό με μαυροσούσαμο Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει.